Sabir Rüstəmxanlı Sağ ol ana dilim ixtisarla Yollarım sınandı yad ölkələrdə Neçə yad dodaqda səsləndi adım Sağ ol ana dilim məni heç yerdə köməksiz qoymadın yalqız qoymadın Barmağım altında düymə fırlanır Londondan Parislə yanaşı Bakı Doğma sözlər üçün darxan hanı deyin qoy dinləsin, danışır Bakı. Danışır, açılır ömrüm baharı. Dünyaya mən onun qoynundan uçdum. Mənim ürəyimin antenaları gözəl Azərbaycan dilinə tuşdu. Döyüşdə qılınc tək sıyrıldı qınnan. Başımın üstündə bayrağım oldu. Torpağım ikiyə bölünən zaman bu dil bölünməyən torpağım oldu. Utansın tarixə dəllalıq edən, tarix qapısına açar sözlər var. Pərdəni qaldırsan 5-10 kəlmədən qondarma cildlər tarmar olar. Bu dildə sevincim, qəmim, kədərim, təzə ümidlərə açılan səhər, bu dilin reaktiv təyyarələri, araz sərhəddini qıran kəlmələr. İpək nəğmələrin güllə batmazdı. Qolunu qandalla bağlamaq olmaz bu taydan o taya arxain keçən, o taydan bu taya arxain keçən dilin sənədini yoxlamaq olmaz, sevginin yolunu saxlamaq olmaz. Sağ ol ana dilim, ana öyüdüm. Füzuli eşqindən divanə dilim. Ürəyim başına nəfəs dərmədən fırlanıb kül olan pərvanə dilim. Aladağ, Qaradağ, Diseç, Diayır, Dağları basılmaz ordum sanmışam, harda bircə kəlmə sözüm yaşayır, oranı halalca yurdum sanmışam. Qapılar dalında qoydular səni, haqq dedin, dabandan soydular səni. Ancaq məhv olmadın, anam, can dedim, ordular sarsıdan qəhrəman dilim. Ömrüm qırılmazdı yol qırılsa da, səninlə həmişə mən üzü ağam, bədənim torpağa tapşırılsa da, ruhumu mən sənə tapşıracağam.